ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです弟の音です今回の企画は自分理解王 はい、はい、さて姉ちゃん姉ちゃんは自分のこと理解できてますかいやもちろんですよいやまあねもちろんね自分のことですからね、うん、自分のことだもんまあそうですよね誰よりも何よりも自分のことを理解しているよ <laughs> そうですよね、うん、はい分かってます、うん、なので今回は姉ちゃんが本当に自分自身のことを理解できているのか、試すために、はい、ネバセイ心クイズを行いたいと思いますえネバセイ心クイズを私が答えるんですかそうですえいやそんなの いや大丈夫企画になってるこれうんもちろん成立するするするするうまあまあまあ受けて立ちましょう自信ありますねいやもうもうもうもうもう理解王というかまあ私が王ですから私が王ですから <laughs> それはちょっとよくわかんないですけども、 <laughs> じゃあ早速いきましょうクイズスタートイエイというわけで、はい、今回クイズを作るにあたってですね、はい、ネバセイ心のことをめちゃくちゃ調べてきましたおー さすが、まあ、調べなくてもわかると思うけどね、あ、弟だからね、あのー、主にウィキペディアで <laughs> いやちょっとおいおいなんでウィキ使うんだいやいや直接お姉ちゃんに聞けばいいのいろいろ書いてあるからねはいまあじゃあね早速いきましょう第1問ダダンウィキペディアからの出題です根羽心が、うん親分と呼び慕っている相手は誰と誰でしょうこれ簡単ですわおマジっすか、うん、もう答えていいよねえあはいどうぞ ヒカキンさんとキズナアイちゃんおおすごいいやごめんこれ先に言っとくけど私自分のウィキウィキペディアも見てるんだわそうなんだそう見てるからあそうなんだウィキペディアから出題するんだったら全部正解です、まあ、主にウィキペディアだから主 このね問題についてちょっと解説すると、はあ、まあ、ツイッターでね、以前ツイートしたんですね、うん、ヒカキンさんのことをね、うん、親分と呼んでいたっていう呼びましたね、はい、ツイートはございまして、はい、いけますねこの調子だと本当に企画にならないけどこのままいきますいきますいきます第2問ダダンウィキペディアからの出題です心がいつか出たいと言っているイベントは何でしょうあれフリーズしたんえっと ニコ町ニコニコ町会議おええ、ちょっと待って、これ。答えが固まってからね、ちゃんと答えてくださいね。いや、でもニコニコ町会議だった気がする。ウィキペディアでしょはい、ウィキペディアです。うん、ニコ町だと思います。ファイナルアンサーですかファイナルアンサーです答えは、はい。ニコニコ町パーティー2018でしたえ、ちょ、甲子 バサイの仕事だわまあ二度と出れないじゃんだって2018だったら、ね、えーこういうところがちょっとウィキペディアっぽさもあるよねえこれ外れですか外れですウィキペディアにはコミケにも参加したいとかねそういう記述もあるんですけども出たいって書かれてるのはニコニコ超パーティー2018なんですよ更新して <laughs> この動画が出た後に更新してもらうしかないねあニコニコ超会議に出たいあ年数とかあの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 2020年8月26日に行った生配信オンライン飲み会恋愛相談のやつだそうです恋愛のお悩み解決するよの動画で、うん、好きだった会社の同期が結婚してしまい、うん、次の恋に進めません、うん、という悩みを送ってくださった相談者に対して、ネバセイ心が出した解決策は何でしょう は無理に次に行かなくていいよって言った本当に次の恋を無理やり探すのじゃなくて諦めきれた時に次に行ったらいいんじゃないかみたいな話をしたんじゃないかな本当ですかえよく思い出してくださいあのもう一回いいですかもう一回うん好きだった会社の同期が結婚してしまい次の恋に進めませんあれ最近ではありますよいやなんか私かっこいいこといっぱい言ったんだよねかっこいいこといっぱい言った恋愛という 諦めるのは人生損してるよ恋愛をまあ諦めるんじゃなくてあのね根底として恋愛をしたいそんな答えを出したんじゃないかな突撃しちゃえともう当たって砕けろと他になんかない近くはないけど、うん、古代に行けそうな気はするんだよなえー、ちょっと待ってどういう感じうんまあ俺これ言われたらはって思うえ そんなはあって思うような回答しましたっけもう一回だけ文読んで文読んであのそのハテナのところだけもう一回言って言ってだった最初の同期が結婚してしまい次の恋に進めませんいう悩みをさんと相談者に対して両親心解決策は何ですかだから次の恋に無理やり行かなくていいよって言ったよその答えでえちょっと十。0いいまあいいもいいですいいですか次の恋に無理やり行かなくていいじゃあ部分点ありますないです答えは 一人で動物園に来ている人に体当たりしてソフトクリームをおごるです切り抜くとこ違う他にね付け加えるとしてね出会いがないと言っている人は自分から行動していないだけだよっていうふうに諭してたんです、うんだから動物園で出会いを作るように姉ちゃんは促してたんですおよ記憶にございますありますねありますかいや言いましたね <laughs> そうですなえっといや言ったわ というわけで、1問目ね、正解してね、お、これ波に乗るかなっていう思ったんですけどもね。波に乗ってたよ。結果、3問中、1問正解いや、1.5でしょ。結果でした。1.5だわ、私の中で。この点5はどこだよ。点5は2問目。ニコニコ超まで合ってたもん。だから全く別問だっつの。別問だけど、文字は一緒。はい。文句ばっかじゃん。そうだな。 <laughs> 最初あんなに新まんまだったのにいやまあでもあのー、王にはなれなかったけどうん